Hello, hello, bienvenue dans ce nouveau petit épisode. Aujourd'hui, l'idée, c'est de parler de manière complètement légère d'un sujet qui, pourtant, est plutôt important, je pense. c'est la vulnérabilité. Alors, on en parle pas mal, surtout de la, vulnérabilité de l'homme, le fait d'accepter d'aussi avoir ses faiblesses. Et, et, du coup, je me posais la question, parce que culturellement, surtout dans le milieu, on va dire, des projets ou le milieu pro, on se retrouve souvent à, avoir cette espèce d'amalgame justement entre la vulnérabilité et puis une certaine forme de faiblesse. Et donc, si on est vulnérable et si on se présente comme étant faible, ce que ça entraîne de l'autre côté, pour l'interlocuteur, c'est plutôt de se dire, ah ben, cette personne, elle a des failles, elle a des... il, y a, donc un risque. Un risque, est-ce que elle ne puisse pas être à la hauteur de combler mes propres vulnérabilités, mes propres problèmes et donc, ben, je vais pas forcément rentrer dans un, projet avec elle où je vais pas forcément lui faire confiance. Et du coup, encore moins lui donner de l'argent. On va pas donner de l'argent à quelqu'un où il y a un risque. On veut être sûr avant de pouvoir donner de l'argent. Et donc, je voulais étudier ce sujet parce que il me semble que quand on est dans une situation où on peut être vulnérable, pas faible, mais vraiment vulnérable, eh ben, on se sent bien on sent un peu comme dans un cocon. Et du coup, j'ai regardé un peu sur le, sur le net et on a vraiment une notion de, force, une notion de solidité, une notion de rassurance, une notion de, confiance qui est orientée beaucoup, beaucoup autour de termes et autour d'énergies qui sont plutôt du masculin et c'est pour ça que, quand on se présente sur LinkedIn, par exemple, ou quand on va se présenter à des rendez-vous pro ou à un client ou quoi que ce soit, on va vraiment avoir cette posture, on est solide, quoi. Voilà, même physiquement, en fait, on va on va être, limite le torse bombé, on va se tenir bien droit, on va essayer d'être clair dans ce qu'on dit, on va essayer d'être posé, d'être assuré, voilà, avoir de l'assurance. Assurance pour pouvoir rassurer, raconter des histoires de choses qu'on a réussies et pas forcément raconter des histoires de choses où on s'est planté et où on a beaucoup appris. Et ce qui peut être euh, d'ailleurs dommage parce qu'on a beaucoup de choses à échanger aussi dans les, dans les échecs qu'on a eus et de comment on a rebondi par rapport à ça. Euh, même euh, des entrepreneurs, on va dire, qui partageraient lors de diverses conférences ou podcasts des échecs, des erreurs ou des ratés, auront tendance à le faire, mais au moment où ils sont dans une posture sur un autre projet potentiel qui lui a réussi. Du coup, ça leur permet de dire, bah voilà, j'en suis arrivé là, je suis passé par ça et ça comme galère, mais voilà, j'en suis arrivé là. Une personne qui est actuellement dans une situation où il a des galères va avoir moins de facilité <laughs> ou de propension à venir partager ses erreurs, ses échecs. Et pour pouvoir traiter de ce sujet de la vulnérabilité, si je rentre dans le, dans cœur, pour pas pas digresser pendant des heures et des heures, mais je vais repartir de la définition de Wikipédia, comme ça on a quelque chose d'assez uniforme, d'assez générique. La vulnérabilité, alors je suis parti sur la vulnérabilité psychologique. Voilà. Après, il y a d'autres vulnérabilités. Vous pouvez regarder une vulnérabilité en des choses plus techniques, sécurité, informatique, énergétique, gestion de projet, voilà. Euh, puis il y a une, vulnérabilité sociale. Je passerai peut-être un petit coup sur la vulnérabilité sociale parce que euh, vu qu'il y a une notion de, de, rapport à l'autre, euh, ça peut être intéressant. En tout cas, pour la partie vulnérabilité psychologique, c'est une certaine forme de fragilité. Donc on a en effet cette jointure avec fragilité. Une moindre capacité de résistance à un événement, une plus grande sensibilité à l'adversité. Elle tend à remplacer la notion plus ancienne de prédisposition psychique. Elle peut être temporaire ou chronique et varie considérablement d'un sujet à l'autre. La vulnérabilité chez un même sujet varie au cours de sa vie. La vulnérabilité psychologique traduit des déséquilibres qui perturbent le développement et le fonctionnement affectif, intellectuel et relationnel. L'existence d'un état de vulnérabilité psychologique est à questionner. Vulnérabilité et fragilité ne sont pas synonymes. Donc ça, c'est un peu le sentiment que, j'avais derrière ce, petit audio. La première étant le fait d'être exposé à ce qui ne dépend pas de soi, et la fragilité désignant, elle, un état aléatoire. Euh, la vulnérabilité psychologique supposerait l'existence d'une invulnérabilité possible, la fragilité s'opposant à la solidité ou stabilité. Dans le domaine du psychisme, on trouve plus souvent l'usage de l'expression fragilité psychique. Hum, il y a aussi le lien avec le risque. le terme de risque et de vulnérabilité sont difficiles à distinguer et souvent utilisés de façon interchangeable. Le risque est la probabilité d'un événement survienne au cours d'une période ou avant un certain âge. D'après, blablabla, une personne à risque verra ce risque se transformer en trouble si elle est vulnérable. Risque et vulnérabilité sont donc en étroite interaction. Tu ce que j'en extrais un peu de cette lecture de, Wikipédia que vous pourrez euh, beaucoup mieux faire par vous-même. je vois en tout cas que cette phrase-là est intéressante, que la vulnérabilité psychologique supposerait l'existence d'une invulnérabilité possible. Est-ce que l'invulnérabilité est possible Est-ce que on n'est pas plutôt dans une situation où, dans un monde qui change tout le temps, qui est en constante évolution, avec des individus qui eux-mêmes sont en constante évolution, euh, avec un niveau d'incertitude qui est haut et de changement haut, on se retrouverait donc avec une quasi-impossibilité d'avoir une invulnérabilité. Et donc, la manière qu'on peut avoir de se présenter en disant que des choses qui sont ultra solides et qui ne montrent pas justement notre vulnérabilité, euh, quelque part, si l'invulnérabilité n'existe pas, alors tout le monde est vulnérable. Et du coup, si tout le monde est vulnérable, c'est juste qu'on choisit de montrer, au final, une image d'invulnérabilité, mais on sent très bien que c'est quelque chose qui est un peu faussé. Voilà. et donc on est tous à essayer d'être des, invulnérables en tout cas de se présenter comme tel pour pouvoir rassurer les autres et quelque part, je sais pas vous, mais moi je sens bien que dans le fond, il y a un truc qui ne a un truc qui colle pas, Il y a un truc qui qui fait, qui fait mensonge, mensonge à, soi-même, et même au-delà du mensonge, plus du déni. Cette espèce de déni de vulnérabilité. Et, euh, dans le déni de cette vulnérabilité, alors euh, on choisit de ne, pas regarder, de ne pas regarder tout un champ de notre, de notre être et tout un champ de notre société qui est vraiment sur cette vulnérabilité. Et on va mettre des coups euh, euh, de décoration par-dessus, euh, des états de vulnérabilité pour essayer de euh, les rendre, plus, solides et dans les discours, dans les présentations, dans la manière dont on interagit les uns avec les autres, on va avoir une impression, de solidité, une impression de sécurité, une impression que le niveau de risque, si je fais le lien avec, ce qu'on avait là, est plutôt bas. Euh, on le voit même dans les grands discours, euh, les grands discours politiques ou les grands discours de, dirigeants d'entreprise. Euh, tout est, on va dire, arrondi pour présenter comme plus proche d'une invulnérabilité qu'une vulnérabilité, jusqu'au jour où, paf, quelque chose craque, il se passe un imprévu, et là, à ce moment-là, de de mon sentiment, et c'est ça que je, voulais ouvrir aussi à question sur ce petit audio, eh bien, euh, est-ce qu'on n'est pas justement encore plus vulnérable, encore plus fragile à se cacher et à être en déni de sa vulnérabilité Est-ce qu'il ne serait pas euh, potentiellement plus intéressant pour euh, chaque humain, pour les groupes d'humains, pour les entreprises et pour la société, d'accepter d'accepter cette vulnérabilité d'accepter que l'invulnérabilité n'existe potentiellement pas. Et donc, dans cette vulnérabilité, en parler, parler de toutes les petites failles qu'on peut avoir, toutes les fragilités qu'on peut avoir, les uns les autres, notre entreprise, pour pouvoir justement, en étant conscient de ces failles et de ces zones de fragilité, anticiper un peu mieux les risques et donc, du coup, pouvoir réagir beaucoup mieux par rapport à ça. Alors que si on ne fait que regarder ce qui a l'air solide et qu'on ne fait que rajouter un discours, une histoire de solidité sur des choses qui sont fragiles parce qu'on veut présenter comme quasi invulnérables, alors on se crée encore plus de fragilité, encore plus de risques. Voilà, c'est un, peu le, propos que je voulais, essayer de poser sur la table par rapport à cette notion de vulnérabilité je ne vois, je vois très, très rarement des personnes exprimer cette, cette vulnérabilité parce qu'il n'y a vraiment pas envie de se présenter comme étant, comme étant fragile parce que sinon on n'est pas de confiance et donc on risque de se fermer des opportunités de pouvoir avoir des interactions et des beaux projets avec d'autres personnes. Même, sur le plan, complètement, personnel, dans, la relation de couple qu'on peut avoir, la relation à nos amis, quand on va rencontrer les gens. Dans n'importe quel type de situation, on essaye toujours d'être, et pourtant, ça fait du bien. Hein, quand on va chez son psy ou quand on va voir quelqu'un d'autre, un thérapeute, un énergéticien, peu importe, là, on est obligé de pouvoir présenter nos, fragilités. On vient justement pour essayer de de, traiter les choses qui nous font du mal et qui nous mettent en souffrance. Donc là, on va se présenter de manière complètement vulnérable. En tout cas, c'est quand on est vulnérable que là, du coup, on peut vraiment travailler sur ce qui a besoin de travailler que les portes sont ouvertes. Et quand les portes sont ouvertes, les thérapeutes peuvent arriver à travailler dedans. Eh bien, en fait, à tous les niveaux, potentiellement, c'est ça qui serait intéressant d'avoir au-delà des grands discours, c'est de se dire, en fait, on est conscient de ce qui est fragile, on est conscient de ce qui est à risque, on est conscient de ce qu'il faut changer. Au lieu de mettre euh, de, la, de la peinture par-dessus et de camoufler la chose, peut-être qu'on sera encore plus efficace pour pouvoir évoluer que de justement mettre en lumière les zones de fragilité, les zones d'ombre, et d'aller creuser là-dessus. Exactement comme on le fait quand on est sur une logique de développement personnel où on se dit, ben voilà, il va falloir affronter ces démons intérieurs euh, pour pouvoir euh, justement euh, outrepasser ses peurs et puis pouvoir progresser et avancer. Voilà. Nous, notre, nos sociétés et notre, nos organisations sont des organismes quelque part vivants comme nous. Et ce qu'on fait à échelle personnelle peut être fait à une échelle plus grande. Et, et donc, si jamais vous sentez, voilà, aussi comme moi, un peu cette, frustration de ne pas pouvoir mettre l'attention et de ne pas pouvoir mettre l'action justement sur ces zones-là parce que parce qu'on ne vous y laisse pas forcément accès, ou on ne les expose pas, ou culturellement, voilà, on ne s'autorise pas à aller là-dedans, et que ben, c'est peut-être ça qui peut être vraiment un problème. Bah, n'hésitez pas à rebondir par rapport à cet audio. Voilà, je n'ai pas, de solution à proprement parler, ou sinon elle serait peut-être simpliste, qui serait de se dire, bah, si moi j'ai tendance à couvrir, à cacher ma vulnérabilité, peut-être que je pourrais essayer de l'ouvrir plus. si je suis responsable d'un groupe de gens ou responsable carrément d'une organisation ou de, quoi que ce soit comme groupe, est-ce que je ne peux pas favoriser un contexte euh, qui accepte et qui valorise la vulnérabilité pour que justement on puisse mettre en lumière les zones de fragilité et en être conscient et voir comment est-ce qu'on peut agir dessus, sans, sans faux semblants, sans, sans, cacher, sans cacher vraiment les fissures. Quoi. Voilà, les fissures, on les voit et on essaye de, faire quelque chose. voilà, peut-être qu'il y a un, appel à ça. je ne m'étendrai pas plus longuement juste en bonus pour ceux qui écoutent encore, je vais aller checker la vulnérabilité sociale juste pour voir le rapport, un peu plus large. Vulnérabilité sociale est une forme de vulnérabilité qui représente une fragilité matérielle ou morale à laquelle est exposé un individu, une organisation ou une société. Le concept de vulnérabilité sociale est intrinsèquement lié au risque de fragilisation auquel est exposé l'individu ou le collectif et dont la concrétisation potentielle serait l'exclusion sociale. Donc voilà, au niveau social, au niveau organisationnel, on est un peu sur, on est un peu sur la même tendance de se dire que si jamais on, on expose sa vulnérabilité, si on s'autorise à être vulnérable, on va faire voir au monde ses fragilités et du coup, exclusion sociale. On, sort du, un peu comme si on allait sortir du système, quoi, comme si on allait être mis de côté par le système, comme si on allait être rejeté. et on peut le voir, mine de rien, avec certaines populations de euh, de, personnes qui, bon, bah, dans, une certaine forme de vulnérabilité profonde, avec euh, justement beaucoup de failles et beaucoup de, de, peurs et de problèmes, on peut tomber aussi dans une forme de dépression, une dépression qui peut être, euh, qui peut être exprimée avec beaucoup de, violence, un peu comme on pourrait avoir avec certaines personnes qui sont dans la rue complètement bourrées ou quoi que ce soit. mais là, voilà, une forme de protection qui se met en place pour les gens qui sont autour de ces personnes-là parce qu'ils sont dans cette violence. Est-ce que l'exclusion sociale a commencé avant que cette personne devienne violente En quel cas, ça voudrait vraiment dire que la fragilité et la vulnérabilité n'est pas acceptée Ou est-ce que c'est la personne elle-même qui s'est exclue du système Voilà, c'est un autre, c'est un autre sujet. Ça serait une autre ouverture. <laughs> voilà. Donc voilà, c'était le sujet de la vulnérabilité. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je ne sais pas si ça vous active quelque chose dans le cerveau, mais j'avais envie de l'ouvrir parce que ça me semble être un sujet important, important à traiter. Voilà, merci de votre écoute et puis à très bientôt.